pessoas, tudo bem com você? Eu sou a Tádia, pra quem me conhece. Também eu sou a Tádia, pra quem não me conhece, né? E hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês, não sei se vocês gostam, não sei se vocês, se são do interesse de vocês, mas um vídeo sobre 5 feeds muito legais, muito lindos, maravilhosos, meus favoritos do mês. Com o tempo, se vocês gostarem desse vídeo, se vocês gostarem desse top 5 que eu vou fazer agora pra vocês, eu posso continuar ou fazer isso todo mês. Então dá um like ou comente aqui embaixo falando Eu quero mais você negócio! Primeiro de tudo, vocês devem estar pensando o que, que é fit. Feed é, eu não sei explicar direito, mas pelo que eu sei, é uma galeria, uma galeria no Instagram. O pessoal posta fotos editadas, tanto editadas no Photoshop, quanto foto com foco, desfoco, essas coisas. Meio que foto profissional. E eu vou acompanhando muitas fotos, assim, muitas galerias, assim. E eu amo muito e eu acho muito incrível cada foto. Foto da lua, uma coisa assim que você não consegue fazer isso numa câmera do iPhone. Ou você tem que ter uma lente própria pra isso, tem que ter uma talento mesmo, né? Eu gosto bastante e hoje eu vim indicar com galerias pra vocês saberem e irem lá e pesquisarem. Muito legal. O primeiro feed que eu vou apresentar pra vocês chama Mermandi Win. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. O vídeo dela é bem selfie, é praticamente é só ela de foto, mas é muito fofo, é muito incrível. As, cada foto que ela tira, assim, é, ela é bem fotogênica, vamos dizer assim. As legendas dela são muito criativas. A biografia também dela é muito também engraçado, é muito legal também. Então, entre lá e acompanhe. Eu indico bastante esse feed porque é muito maravilhoso. E atualmente ela tem o canal no YouTube. Vou deixar aqui no card aqui pra vocês verem e acompanharem. Chama Baú de Sereia. Se eu não me engano, eu, eu amo também o canal dela. É muito engraçado como ela interage com o pessoal. Os vídeos dela são bem engraçados também. Então acompanhe ela, que ela é muito fofa e é muito, e é muito engraçado também. O segundo feed que eu vou indicar pra vocês chama Aliens.dx. Eu gosto bastante desse feed, dessa galeria, porque além dela gostar de youtubers, gosta do Lupa, além de ela ser uma boa pessoa também, <laughs> mas ela muito legal também. Eu gosto bastante das últimas postagens que ela fez na galeria dela. Tem lua, gato. Então entra no feed dela lá no Instagram e acompanha as fotos dela que são muito incríveis. O terceiro feed que eu vou indicar pra vocês é Lobo de Neve. É muito legal as fotos dela. São bem limpas, assim, são bem clean e são incríveis também. Cada fotografia, assim, que ela tira é lindo, maravilhoso. Você fica, tipo, que ela tá sempre nessa câmera. Então eu indico bastante o Instagram dela. Vão lá dar uma stalkeada no Instagram dela, no feed dela. E pra quem não sabe também, ela tem um canal no YouTube. Chama também Globo de Neve. E é muito fofo também o canal dela. Ela é fofa. Dá vontade de agarrar e falar assim, deixa eu guardar um potinho maravilhoso e levar pra casa. Então vão lá, se inscrevam no canal. Eu vou deixar também o link aqui no card. Minha bateria está acabando outro feed fofo, maravilhoso que eu vou indicar pra vocês. Chama 5 segundos de verão. 5 segundos de verão, que é aquele negócio lá do Five Cycle Summer, sabe? 5 socorros. E o feed dela é bem Tumblr, bem Tumblr <laughs> mesmo. Não tem mais o que falar sobre esse feed, que é tão Tumblr, mas tão Tumblr, mas tão lindo, mas tão fofo. E eu também indico pra vocês. Eu amo esse feed. Não sei se é a foto dela. Ela também tem foto de cachorrinho, então eu indico bastante. Amo foto com cachorrinho. E a quinta, pessoal, última desse top 5 é a Desfoque. Amo muito muito, muito, muito o galeria dela. Uou! É muito incrível cada foto. Agora ela tá com cabelo rosa, parece. Mas antes ela no cabelo azul. E a galeria dela é inteira azul. É muito combinadinho, então eu indico bastante esse feed. É, eu vejo que tem muita gente com feed, com essas galerias no Instagram. Então eu estou aqui indicando pra vocês que tem essas contas, esse, esse tem que vocês acompanhem, vocês gostem desse tipo de conteúdo. Porque Instagram tem vários tipos de conteúdo. Tem lifestyle, tem pessoas que tiram social fofoqueiros, tem pessoas que só postam aquelas tirinhas, aqueles memes. Tem várias pessoas, tem, tem vários conteúdos, então eu estou indicando essas galerias. No próximo mês talvez eu possa indicar top 5 de 5 de desenho. Então eu posso fazer esse estilo também. Então se vocês gostaram desse conteúdo, comente aqui embaixo. Fala se vocês gostaram. Fala se vocês querem outro estilo, outro tipo. Então é isso, pessoal. Não esqueça do polegar e do pra cima. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É isso, gente. Eu vou indo até o próximo vídeo. Um grande beijo. Até mais. É. Além do username ser lindo, maravilhoso, né? As pessoas, o feed delas também são maravilhosos. Outro feed... feed... <laughs> Quanto F.